Buenas tardes, señoras y señores. Juego de Tronos se ha acabado y todo el mundo se pregunta cómo llenar el vacío que nos ha dejado. Pues tengo buenas noticias, porque desde Italia nos llegan los cortos de la decimocuarta edición de Desica. Con inmenso placer les presento una de las obras más emocionantes, el último trabajo cinematográfico de los hermanos Grimwald. Así que yo digo, relájense y disfruten del show. Buena visión. Euh, suite à une réduction d'effectifs, vous êtes muté dans une province italienne. Je suis mutée en Italie. Oui. Et je suis désolée. Mais je dois partir quand Demain. Demain Oui, demain. Je suis désolée. Ok. Je te souhaite beaucoup de chance. Voilà. Merci. Ciao! Ciao! Eh, sono Elena, cercavo il civico 9. Sì, è questo, sei la nuova inquilina. Sì, sì, giusto. Ti stavamo aspettando. Ah, Va bene, piacere. ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao. Sì, grazie. Eh, Sì, eh, sai, la mattina è così. Sì, è pesante. Infatti, guarda, esatto. faccio fatica quasi a stare seduta. Però per il resto Sì, sì, sì, benissimo. Ci ha messo un po', però adesso sto benissimo, anzi ci sono un sacco di cose da fare. E ti volevo chiedere eh, dei consigli su dove andare quest'estate qui vicino però, cioè senza spostarsi di molto. Però, sei stata sull'organo? L'organo interessata. Allora, ah, se vuoi qualche volta andiamo insieme. Ma volentieri. È balneabile, bellissimo. Ecco! Era questo Allô Allô, salut Hélène, c'est comment ça va Oui, bonjour Madame la Directrice. Ça va très bien, merci. Euh, je commence à m'acclimater euh, bien à la ville. Oh, oh là là Alors dis-moi quelque chose d'italien. Eh alors, euh, les personnes sont molto carine, la città è molto bella. e anche se è stato un po' difficile all'inizio, adesso mm, mi sono abituata e addirittura vorrei prendere la residenza. Ah oui, vraiment? Oui. Je suis très contente, je suis très contente. Alors je viendrai te rendre visite, ok? Ça marche, pas de problème. Ok, bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt.